Assalamualaikum Okay so hari ni Yasin dapat uh, Apa nama Ni kali ni Yasin shoot 4K 60fps Lepas tu ada rock steady So kita tengok macam mana Dengan view dia And yang satu lagi Ultra ultra wide So kita tengok jadi macam mana Okay Sekejap <laughs> barat tadi So kita try tengok lah Audio okay tak Sambil cakap Sebab itu sebab video Saya tak cakap so that not how you get it. let bungkus ya. Saya awas dengan ni. Bukan mati. Ayam baru ah. Oh, dah siap. Ha? Dah siap. Dah nak siap dah. Cantik. Em bán cái gì? Thank you. Okay, so tadi hampa dah tengok recording 4K 60fps rock steady on ultra wide pasang dekat lanyard so kalau tanya Yasin rasanya tadi dia ada footage ada terpotong dekat kawasan kedai sebab dia ada bunyi apa tang tang tang tiga kali bunyi lepas tu dia off sendiri mungkin overheat so itulah dia pakai kalau shoot 4K rock steady on 60fps overheat confirm <laughs> aduh so macam mana ni mungkin yang tu kena DJI kena take note kot Tak tahu lah tapi rasa susah Memang 4K memang mana-mana device tu memang GG lah tak, tak ada lagi device yang boleh buat Bagi 4K tak panah <laughs> Dan itu saja kot Daripada Yasin Pakai 4K steady dengan ni So macam mana video ok tak? Kalau hampa rasa video ni ok Nak buat video apa lagi Cuba komen kat bawah Yasin try buat satu video untuk hampa Ok itu saja daripada Yasin Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya yeah.